Hola, hola, mujer espectacular. Quiero hacerte varias preguntas. Entre ellas es, ¿tienes la mentalidad apropiada para llevar tu, negocio y tu vida al siguiente nivel? ¿Tomas las decisiones apropiadas para llevar adelante tu negocio y tu vida al próximo nivel, elevar tu estándar de vida y elevar tu estándar en tu negocio? ¿Actúas a pesar del miedo? te quedas en el lugar sin hacer nada, o postergas y postergas todo lo que debes hacer para poder llevar tu negocio al mejor, a otro nivel. Mi nombre es Marta Belkis Correa y te propongo un método que, que te ayudará a solucionar todas estas situaciones que se presentan en tu vida. Cambiarás tu mentalidad, actuarás con tu amigo el miedo y este te ayudará a llevar tu negocio y tu vida al próximo nivel, porque será el que te impulse a, llevar tu vida a un mejor nivel. El método TAM es el método que te soluciona y te lleva a tomar la acción masiva necesaria para que tu negocio y tu vida lleven a un segundo nivel o a un nivel superior en el nivel que estás. Te invito a que entres, a que seas parte de esta gran comunidad de mujeres emprendedoras que toman acción masiva. Participa, inscríbete y haz este curso que te aseguro que solucionará todas tus, tus excusas y todas tus tus bloqueos. Aquí estoy. Gracias. Te llevo de la mano y verás cómo tu negocio y tu vida van a un siguiente nivel. Agradecida y feliz por compartir contigo.